ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೊಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ರೋಮಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೋಮಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಹಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕ ಭಾವದವರಾಗಿರ್ರಿ ಈಗಾದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಆದದ್ದು ದೋಷವಿಲ್ಲದ್ದು ಯಾವ ಯಾವುದನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳೋದು ಇಹಲೋಕವನ್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕ ಭಾವದವರಾಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನೀವು ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಈ ಲೋಕದ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು ಈ ಲೋಕದ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರು ಯಾರು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಒಂದನೇ ಒಂದನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ದುಷ್ಟರ ಪಾಪಿಷ್ಟರ ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯದೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ಯೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಹೋನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವವನು ಧನ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಾವು ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರಾದ ಯೋಹೋ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನಗಳು ಮಾಡುವ ಏಸಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಲೇಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಇಹಲೋಕವನ್ನ ನಾವು ಇಹಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗ ಆತನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರು ಮಾಡುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬಾರದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಹುತಿ ಕೊಡುವವರು ಕನಿ ಹೇಳುವವರು ಶಕುನ ನೋಡುವವರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡುವವರು ಮಾಟಗಾರರು ತಂತ್ರಗಾರರು ಸತ್ತವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವವರು ಬೇತಾಳಿಕರು ಸಿದ್ಧರು ಇಂಥವರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವವರು ಯಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಯಹೋವನು ಏಯ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಆ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಂದ ಹೊಡೆಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾನಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನ ಸೇವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸದಾಚಾರ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು ನೀವು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶದ ಜನಾಂಗಗಳು ಶಕುನ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನೀವಾದರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಇಹಲೋಕದ ಭಾವಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಆತನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಈ ಲೋಕದವರ ತರ ಕಣಿ ಹೇಳೋದು ಮಠಮಂತ್ರ ಮಾಡೋದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೋಡೋದು ಅವ್ರ ತರ ಏಸಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇಹಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಅಂತ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆಯೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಈ ಲೋಕದವರಲ್ಲ you are not from this world ಅಂತ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಪರಲೋಕ ಸಂಸ್ಥಾನದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಯೋಹನ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಲೋಕದ ಕಡೆಯವರಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರಿಂದಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರಿಂದಲೂ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ you are not from this world ನೀನ್ ಈ ಲೋಕದವನಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಲೋಕದ ನಡವಳಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಎರಡು ಕುರಿತ ಐದನೇ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನು ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವನು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನೂತನ ಸ್ವಭಾವನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೇವಂತೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗಿದ್ದಂತ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ನೂತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ ನಾವು ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ನೂತನವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೋಹನ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೂತನರಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬದಲಾಗುತ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತೀತನಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತೀತನು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆತನು ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ಸೂಚಿಸುವ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವ ಉಂಟಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾವುದು ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಾನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಈ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀನು ನೂತನ ಸ್ವಭಾವನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಮಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನೀನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ ಈ ನೀರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಆ ನೀರಿನಿಂದ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಾಗ ನೀನು ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತೇಳಿ ರೋಮಪುರಕ್ಕೆ ಬಂಟ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವನ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೊದಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಜೈತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನೂತನ ಸ್ವಭಾವನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಪ್ಪಸನದ ಪೌಲನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೂತನ ಸ್ವಭಾವನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೀನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನೀನು ನಂಬಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ನೀನ್ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರಿತಲಾಗ್ತೀಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೋಡುವಾಗ ಆತನ ಯೋರ್ಗನ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಪಾರಿವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರೋ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಂತೆ ನೀವು ಆ ಅಪೋಸಲ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಪೋಸಲ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೋಸನದ ಪೌಲನು ಕೆಲವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಶುದಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತಂತೆ ಆ ಪರಿಶುದಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ನಮ್ಗೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ನಾವು ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಶುದಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಂಗ್ ಪರಿಶುಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ unless until you take a baptism ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಗೆ ಉಂಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಇನ್ನೂ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಆತನ ನೂತನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಾವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವನ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೂತನವಾಗಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಈ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇದ್ದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರಾಗಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವನ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೂತನ ಸ್ವಭಾವನ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಆ ಸ್ವಭಾವವು ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸತ್ಯಾನುಗುಣವಾದ ನೀತಿ ದೇವರ ಭಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಸತ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನೀತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ದೇವರ ಭಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವ ಇರುವಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಯಾರು ನಡೀತಾರೋ ಅವರು ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿನೇ ಕಾಣದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ನೂತನ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡದೆ ಸತ್ಯಾನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ನೀತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ನಾವು ಇರೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ನೂತನ ಸ್ವಭಾವನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ನೀನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀನು ನೂತನ ಸ್ವಭಾವನ ಹೊಂದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ನೀನು ನೀತಿ ಉಳ್ಳ ನೀತಿ ನೀನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಕೊಲಸದವರಿಗೆ ಬಾರದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂರನೇದು ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಸ್ವಭಾವವು ಅದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆತನ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ನೂತನವಾಗುತ್ತಾ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಈ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆತನ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಂತೆ ನೀನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವನಾಗಿದ್ರು ನೀನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವರಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ದಿನೇ ದಿನೇ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ದೇವರು ಕರ್ತನಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದ್ಕೋ ನೀನು ನೂತನವಾಗಿ ನಡಿ ನೀನು ನೂತನವಾದಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನೀನು ಮಾಡು ನಿನ್ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಯಪಡು ಸತ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆ ನೀತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಡೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೋ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ ನೀನು ನೂತನವಾಗಿ ಬೆಳಿ ನಿನ್ನ ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವನೆಲ್ಲ ದಿನದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಹೊಸ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಸ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಸ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೋ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀನು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀನು ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ನೂತನವಾಗ್ತೀಯ ನೀನು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು ಹೊಸಬನಾಗ್ತೀಯ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಹೊಸಬನಾಗ್ತೀವೋ ಆಗ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಡವಿ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಹೋಗುವಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಫಲನಾಗುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ಹೋಗುವಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ದೇವದೂತನ ದಂಡಿಲ್ಸಿ ಆತನ ಕಾಪಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೂತನ ಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗೆಲ್ಲ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೊಂದೇ ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯ ದಿನೇ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಕರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವನ ಹುಟ್ಟಿಸಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಕರ್ತೇನೆ ನಾವು ನೂತನವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೂತನವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಜೂಮ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ನೀನ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನೂತನ ದೇಹವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡುವಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನೂತನ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೀನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅಜ್ರೈತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತಂದು ಆಮೇಲೆ Yeah. <clears throat>